Hoy estoy encantada porque después de varios meses haciendo vídeos en mi canal, hacía tiempo que no hacía una entrevista y bueno, conozco a Natalia, que ahora la va a conocer ustedes también, y, y, ha aceptado hacer una entrevista conmigo para acercarnos a ese mundo de la realidad aumentada y del metaverso y de la realidad virtual. Entonces, bueno, Natalia, quiero que te presentes, que eres una crack en este mundillo y bueno, estoy feliz de que te conozcan. Hola Mónica, yo feliz de estar contigo, de estar en tu canal. Eh, bueno, un sueño hecho realidad porque ya teníamos como un año intentando quedar para para que esto saliera y pues nada, aquí estamos. Eh, bueno, mi nombre es Natalia Ridao, soy directora o CEO de Virtualon, una de las primeras empresas que sea, eh, en Canarias que se ha encargado de desarrollar proyectos en realidad virtual y aumentada para otras empresas y organizaciones. Y aparte tengo una pequeña tesis de marketing inmersivo que es cómo a través del marketing, esto tan tradicional y, quizás polémico a veces, se puede llevar también a todo lo que es el tema de tecnologías inmersivas, sobre todo después del lanzamiento del metaverso y, y todo este abreboca que nos ha dado Mark ver ya en, las diferentes redes sociales. Uy, bueno, <laughs> tenemos un montón de que hablar. Bueno, me gustaría también que contaras cómo llegaste a este mundo, porque claro, eh, no, no es fácil llegar a este mundo de las tecnologías inmersivas, ¿no? Sí, justo ayer lo comentaba en una charla que estaba dando en la Universidad Europea, eh, que si me tocara definirme de alguna forma, me definiría como eh, el marketing mix. Yo no sé si todavía se sigue usando ese, <laughs> <laughs> ese, término, pero yo empecé estudiando publicidad, pasé por las relaciones públicas, eh, vi algo de diseño gráfico y después de todo descubrí el marketing que fue como la rama que más me gustó porque podías entender y comprender por qué las personas hacen lo que hacen. Entonces es todo como muy psicológico, muy numérico, eh, entiendes el segmento de mercado, e, es ese por qué compramos y por qué hacemos lo que hacemos, sin duda. Y ahí me enamoré. ¿Qué pasa? Que luego eh, yo me crié dentro de máquinas arcades, con videojuegos, estuve siempre muy conectada a ese mundo y llegué a la realidad virtual en 2016, 2017 más o menos. Uh, ¿Cuando estaba empezando? o Sí, más o menos, más o menos cuando estaba empezando, entre comillas, porque... Ya llevaba tiempo, pero no Sí, sí. Pero bueno, probé una experiencia y la sensación de estar dentro de esa experiencia, de ser tú el personaje, de ser tú quien lo vive, me flipó. Y ahí empecé a buscar la manera como de incluirlo dentro de lo que yo hacía. Eh, soy emprendedora, además dije, bueno, voy a montar un negocio de esto porque yo quiero tener una empresa de esto y que todo el mundo sepa lo maravilloso que es. Y luego dije, cuando empezó esto, de campañas inmersivas, que se utilizaba para el entretenimiento, que empresas como IKEA ya lo estaban utilizando, eh, Renault, pues, eh, los filtros de Instagram. O sea, empecé, yo dije, vamos, pero es que todo esto me lleva a un solo lugar y es el marketing. Esto son técnicas, son métricas, son usuarios de fidelización, eh, es todo. Y ahí yo dije, pues vamos a empezar a estudiar más a fondo y vamos a empezar a acentuar las bases de esto porque sin duda es el futuro. Y después el 21 de octubre del 2021, no, eh, en octubre del 2021, Mark Zuckerberg habla, empieza a hablar del metaverso y todas las empresas empiezan como locas a ver de qué forma podrían crear campañas dentro de estos entornos virtuales. Y pues ha sido un poco bola de nieve todo. La verdad que sí, que ha sido increíble y también tienes un proyecto social, me comentabas, con Chica. Cuéntanos un poquito, porque también me gusta esa parte social que es súper interesante. <laughs> Sí, bueno, Las Chicas También Juegan es un proyecto eh, en el cual tratamos de, dar visibilidad y apoyar para que las chicas entren al mundo de los videojuegos o de las eh, profesiones paralelas, ¿no? O sea, no es necesariamente que seas como jugadora de videojuegos, pero ahora mismo hay una rama que es el marketing de videojuegos, el sector jurídico especializado en videojuegos y entornos virtuales, eh, o sea, profesiones tradicionales que se están convirtiendo al mundo de la tecnología, ¿no? Em, y es una, una lucha que tengo porque después de todo yo termino estudiando marketing porque a los 14 años a mí me dijeron es que los videojuegos son de chicos y no te van a dar para comer. Y yo ahora siempre digo como que eh, aquí estoy con <laughs> parte videojuegos, parte tecnología y es lo que me ha dado de comer en los últimos cinco años. Entonces, para mí es esto, es si yo pude y el destino me llevó a eso, es apoyar a estas chicas y decirle, mira, hay un montón de referentes, hay un montón de chicas que lo están haciendo, tú también puedes, no abandones tus sueños y sigue adelante. Claro, es que hoy en día muchas de las profesiones que conocemos van a desaparecer en los próximos 10 años y, hay muchas profesiones que todavía no conocemos y que están a mm. punto de, emerger. Entonces estas personas tienen que abrir la mente a esos mundos virtuales, a la sobre todo a la tecnología, porque eh, realmente yo creo que todavía estamos un poquito para atrás en el mercado de la tecnología por, por lo que yo veo, ¿no? Con las formaciones que doy a la gente que mentorizo, que todavía les queda dar un paso más antes incluso de llegar a, esta realidad virtual o a las tecnologías inmersivas, ¿no? Entonces hay que acelerar un poquito el ritmo para poder eh, captar esa nueva, em, esas nuevas ofertas de trabajo que van a haber dentro de mm. poco. Totalmente, ayer lo conversaba con los chicos de, de marketing de la europea y les decía, les hablaba de de los avances de, las tecnologías en general, de los chatbots, de la inteligencia artificial. Em, y era gracioso porque ellos, yo les decía, son chicos de 20, 25 años y yo les, preguntaba, ¿tú realmente crees que lo importante para eh, Instagram o Facebook es em, tu correo electrónico y tu número de teléfono? No, si cada vez que tú subes un, un vídeo a estas redes sociales, a ti te están escaneando todo lo que tienes detrás, qué color usas, dónde compras ropa y tal, y esos son los datos que realmente les <laughs> interesan. Y ellas se quedaron como, ¡buah! Me decía llego desinstalándome el TikTok. Y yo, no puedes, porque al final es una herramienta de trabajo, solo ser consciente, saber cómo funciona y saber cómo puedes utilizarla para tu beneficio ahí le has dado la, la, clave de ser consciente mm. de, para qué usamos las redes sociales y cómo lo usamos y, y, a lo que estamos expuestos, que mucha gente no es consciente de eso, eh, mm. sobre todo los jóvenes, creo, ¿no? Que, sí, totalmente. <laughs> te lo digo porque tengo tres hijos y les, bueno, me pasa con las niñas, con, el, con mi hijo no, pero sí. Bueno, me gustaría que nos explicaras para qué, porque yo me encuentro con muchos de mis mentorizados o clientes que cuando le hablas de tecnología inmersiva o del metaverso, me dicen, ¿qué es esto? <laughs> No saben, no entienden, no logran entender ese concepto. Entonces, me gustaría que nos explicaras de una forma lo más sencilla posible qué, es la, qué son las tecnologías inmersivas, porque ahí entran varios conceptos, ¿no? Sí, efectivamente. Pues nada, eh, voy a, responderlo de atrás para adelante y ya después me dices si retocamos un, un poco <laughs> el tema. Y es que cuando hablamos de metaverso, hablamos de la evolución natural del Internet, ¿no? De la evolución natural del Internet hacia un Internet en tres dimensiones. Esto quiere decir que de manera natural y progresivamente iremos dejando de lado el ratón, el teclado, el monitor, etc. Porque los seres humanos somos esto, nos movemos, eh, abrazamos, hablamos, tenemos estos en cara y esa es nuestra forma de comunicar. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de un internet inmersivo, de un internet en tres dimensiones y ya no tenemos ni el ratón ni el teclado para interactuar, tenemos que hacerlo y verlo, visualizarlo de alguna forma. Entonces, aquí entran en juego los sistemas de realidad virtual, como estos que tengo aquí atrás, entran en juego sistemas de realidad aumentada y sistemas de realidad mixta, que son como híbridos de la realidad virtual y, aumentada, ¿no? Entonces, para que lo entiendan un poco mejor, nosotros lo manejamos también por porcentaje de inmersión. Es decir, la realidad virtual es cuando tú te pones las gafas y entras a un entorno completamente eh, programado en 3D, en tres dimensiones, con programas informáticos, eh, Tienes tiene sus acciones, puedes interactuar y te puedes mover libremente dentro de él. Necesitas las gafas, un mando y interactúas en ese entorno. La realidad aumentada es un poquito diferente porque solamente tiene un 10% de inmersión y lo que trata es de traer objetos digitales al mundo real. Y aquí todo el mm. mundo me dice, yo esto no lo conozco, esto me estás hablando en chino. Pero es que si todas las personas hemos utilizado los filtros de Instagram para ponernos el embellecedor, que no se nos vean las <laughs> arruguitas, cambiarnos el color de pelo, pues ahí ya estás utilizando realidad aumentada. Y la realidad mixta es como cuando digo que es el híbrido de las dos, es porque seguimos viendo el entorno real, con unas gafas que nos permiten ver lo que está sucediendo realmente y nos trae a nosotros objetos digitales mm. el estilo Iron Man, podría ser en las películas de superhéroe donde te abren una ficha con las manos y te muestran una parte del objeto, pues eso sería realidad mixta. Vale, perfecto. ¿Y, esto eh, es el metaverso en sí? ¿O qué tiene que ver el metaverso? ¿O el metaverso es otro concepto? ¿O eh, las tres cosas son el metaverso? No. <laughs> sí, el metaverso es la evolución natural del Internet, lo que les decía antes. Em, progresivamente vamos a ver cómo van a aparecer más interacciones, eh, cuando hablamos de entornos virtuales, hablamos de páginas web que se están construyendo en tres dimensiones, es decir, ya no vamos a llegar a una página o a un entorno eh, en plano donde va a haber un montón de letras ya vamos a llegar a un entorno físico como si nos encontráramos en la Plaza España o, así, un montón de personas, cuando vamos a ingresar a ese entorno, lo habitual es que entras a un lobby que llaman un lobby de recepción, que es similar a la página de home de una página web. La inicio, exacto. Exacto. Entramos todos allí y cuando ya estás allí, vamos a ver a personas interactuando que ya no es invisible ese, ese proceso, porque a veces tú tienes en tu página web eh, en, los datos en, tiempo real, tú puedes tener a 10 personas conectadas, pero esas 10 personas no se dan cuenta que están conectados simultáneamente. Ah, Con esto del... Sí. Se ven. Nos vemos. Nos vemos nosotras dos y podemos interactuar y quizás si yo estoy en ese home con tu avatar y mi avatar y yo te digo, oye, Mónica, ¿sabes a dónde puedo ir yo a ver los productos de esta tienda? Y tú me dices, sí, claro, te vas a esa, a esa sección que está por allá. Ah, gracias, Mónica. yo me voy, cliqueo, camino hacia ese lugar donde están los productos y ya me voy a otra página. Vale. Como si, como si fuera el proceso natural de visitar una subpágina de la página web. Y a lo mejor tú, Mónica, te fuiste a contactos porque fuiste a directamente hablar con alguien de su empresa. Entonces es todo el mismo proceso, para no enrollarme demasiado, es el proceso natural del Internet, pero en tres dimensiones. Vale. Entonces, metaverso es Internet en 3D. Así me gusta resumirlo. Y yo, claro. <laughs> y ya, sin complicaciones. Y luego las tecnologías inmersivas, realidad virtual, realidad aumentada y mixta, son los canales que tenemos para conectarnos a, esa, a ese Internet 3D para poder visualizarlo. Me, ah, lo has explicado perfectamente ya, yo creo que nos ha quedado claro a todos. Lo que pasa que es verdad que cuando crees que esto va a ser una realidad en nuestra vida? Sé que hay empresas que ya tienen sus tiendas en el metaverso, mm. pero realmente nosotros todavía es más, es más difícil acceder a las gafas, al material para entrar en esas tecnologías inmersivas, ¿no? Entonces, ¿cuándo crees que realmente va a ser algo como más habitual? Sí, bueno, no es lo que yo crea, es lo que ya está planteado y es, una realidad. Ese metaverso estará listo, mm, se calcula entre 10 y 15 años aproximadamente, ¿no? Lo que sí vamos a vivir es una transición, que de hecho ya la vivimos, ya y es que conozco muy pocas personas que se conectan al Instagram o al TikTok y no utilizan un filtro de realidad aumentada para, para te digo, para, para mejorarse. sí para verse mejor, ¿no? Que lo comparo quizás con el maquillaje u otras acciones que hacemos, pero es que casi nadie, tú estás ahora conectada y tienes un filtro digital detrás, creo yo. Sí, sí, sí. Y es realidad aumentada. Entonces, sí, es realidad aumentada. <laughs> Mm, es una introducción que va a ir eh, lentamente, lo vamos a ir utilizando, ya hay un montón de aplicaciones em, en realidad aumentada. Eh, ponía yo el caso el otro día en, en la charla en la que coincidimos de, de AGE ah, Tenerife, eh, Montesano, que tú dices, claro, ¿cómo la alimentación se puede meter en esto? Pues Montesano ha desarrollado una aplicación en realidad aumentada, donde tú escaneas un código y ellos te cuentan su historia, además son sus trabajadores con una especie de holograma, entonces está muy guay, porque es lentamente vamos a ese proceso. Hay una realidad que es que estaba leyendo hoy un informe de, las Naciones Unidas que habla sobre temas como que el 70 y tanto por ciento de la población eh, todavía no tenía conexión a internet y los países más afectados eran África, eh, conexión de banda ancha, perdón. Eh, de los países más afectados estaba África o incluso Suramérica. Entonces, tú dices, wow, estamos hablando de realidades extendidas y todavía hay un montón de gente que no tiene acceso a Internet. Y mira todo el tiempo que ha pasado desde 1990 hasta ahora. Pues esto, más allá de ser una preocupación, es un punto de reflexión donde podemos empezar a medir con qué velocidad vamos a entrar a ese metaverso, porque todavía falta que se desarrolle muchísima tecnología. El Internet es fundamental, para que el metaverso sea una experiencia realmente em, ligera, le dicen ellos, como, como que funcione como esta conexión de... Exacto, que es fluida, ¿no? Es fluida, exacto. Todavía falta mucho, faltan regulaciones, todavía se está construyendo. La parte legal, me imagino, porque ahí entra... No sé, no, o sea, no creo que tú montes una tienda en el metaverso y no tengas que pagar impuestos, vas a tener que pagar impuestos igual que, que en la realidad vamos a, yo espero que pase mucho tiempo todavía para, para que, <laughs> para tener que pagar impuestos, pero es una realidad que no vamos a pero poder va a Y como cuando estás en tu web y tienes un marketplace y pagas por las ventas que tienes ahí. Exacto. Mm. Que hay gente que se pensaba, bueno, hace años hay gente que pensaba que eh, vendiendo online no tenía que pagar impuestos. Efectivamente tienes que pagar impuestos, igual que una tienda física el tema de las criptomonedas, de las NFTs, que también se han visto pues allí con diferentes regulaciones y, va a pasar, va a pasar. Claro, y la moneda de cambio cuando tú compras en el metaverso será pues una criptomoneda, entiendo, ¿no? Se está pensando o, está pensado para trabajar directamente con eh, monedas digitales. Eh, es importante también entender que muchísimos de estos términos van a cambiar y van a evolucionar. Ahora mismo hay un, un, un, shadow ban, un, un, baneo fundamental en todo lo que es el tema de las NFTs y las criptomonedas. La gente como que lo ve con recelo porque parece, le, dicen ahora mismo la nueva estafa piramidal. Pero al final, al final del camino, vamos a necesitar monedas digitales para poder interactuar en ese Internet de forma segura. Porque hasta ahora puede suceder, o hay casos, en los que tú compras con tu cuenta bancaria y es una estafa pero a través de contratos inteligentes, del blockchain y de monedas electrónicas, claro. se minimiza esa brecha de seguridad. Entonces, llamémoslo criptomonedas. Eh, Como sea, el nombre que le pongan. Pero yo prefiero llamarlo economía digital. Economía digital, muy bien. Me encanta el concepto. Oye, la verdad es que es súper interesante. <laughs> Em, ¿Cuándo crees que, estaremos, que tendremos todos las gafas <laughs> para poder conectarnos? Eh, me dijiste 10, 15 años, pero a lo mejor antes ya vamos a poder, mucha de la gran parte de la población vamos a tener esos dispositivos, entiendo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que poder tener una experiencia puede ser muy barato muy costoso. Yo siempre digo, puedes tener una experiencia de, de un vídeo 360 grados con cero euros. O sea, nosotros desde Virtualona hacemos talleres para niños donde les enseñamos a, crear con papel reciclado, con cartón reciclado, sus primeras gafas de realidad virtual, entre comillas, porque claro, no, no, no, tienen la capacidad que puede tener una gafa de 2.000, 3.000, 4.000 euros, ¿no? Porque a medida que va aumentando la gama, eh, va aumentando pues, los beneficios gráficos que, que, que esta propone. Pero ¿qué pasa? si te interesa esto, este mundo, puedes iniciar desde lo más pequeño, o sea, es lo que, lo que quiero que se lleven. Puedes iniciar desde lo más pequeño y a medida que vaya evolucionando, puedes ir adquiriendo, mira, estas que están aquí arriba, que son las MetaQuest 2, mm, cuestan creo que 500 euros. Vale, estas ya las puedes conseguir de segunda mano porque este es como mi, mi pequeño museo de a medida que voy comprando una gafa, voy dejándolas por lo menos un par de, recuerdos, ¿no? Y, ahí lo que te digo, eh, de 300, hay de 200, hay de 1000, de 2000, o sea, la, todo depende para que lo, necesites. ¿Qué pasa? Que esto es como, bueno, no voy a delatar la edad, no voy a decir cuando yo era pequeña, pero esto es como <laughs> hace mucho tiempo, cuando tú tenías a un amigo que tenía un ordenador y tú decías, ¡buah! Este es el chulito de la clase. Este tiene un ordenador y tiene internet en casa, Dios mío, es millonario. Pues ahora yo por lo menos en mi casa tengo siete ordenadores. <laughs> Y la gente se ríe, pero es así, tengo siete ordenadores. Y todo el mundo tiene por lo menos dos en casa. Sí, sí, sí. O más, porque la en mi casa que somos un montón, todos tienen ordenador. Exacto, y la tableta y el móvil. Y va a llegar ese momento en el que ya esto va a ser habitual. Oye, madre, mami, mamá, voy a, a clase. Chus, me conecto y ya está, y no tiene... Y eso también no crea otro tipo de, bueno, no lo sé, si en un futuro, si no tienes que salir de casa porque todo lo haces por realidad virtual, eh, puede crear también una sensación de, de, de, que vives cada uno en su burbuja, aunque estemos todos conectados. A nosotros en el, en el sector nos, encanta pensar que siempre nos dicen, y yo, y si no, yo me quedo ahí eh, todo el día conectado. Entonces no se trata del tiempo de exposición que estés en, la pantalla, ¿no? no se trata de que estés conectado todo el día y vivas allí. Se trata de la calidad de interacción que tengas dentro del Internet, de que el Internet se vuelva más humano, y que las interacciones se vuelvan más humanas y que yo ahora mismo pueda darte un abrazo cuando terminemos esta reunión y aunque físicamente no estés allí, yo pueda sentir como que estás, porque te voy a escuchar y te voy a ver interactuando conmigo dentro de ese entorno como si estuvieras allí. Ese concepto se llama presencialidad, ¿ok? Entonces yo voy a sentir que estás aunque no estés. Y eso va a brindar una calidad extraordinaria a nuestra conexión. Que igual te recomendaremos que estés conectado no más de dos horas, que salgas claro, el aire. Que eh, también tengas una vida. <laughs> Nosotros, yo no sé, o sea, en este mundo hay de todo. Hay, hay un montón de gente, pero los que estamos construyendo esto, que somos una gran asociación, un gran gremio en el que me siento súper afortunada de estar. Estamos conectados con gente como Meta, como Pico, de Estados Unidos, de, Japón, y todos los que estamos trabajando en esto, queremos que sea ético y que tenga unas bases sólidas. Yo no te estoy diciendo vive conectado a las gafas. Porque mundo. <laughs> igual no estamos aquí todo el día, igual yo bajo a comer, estoy con mi hija también, salgo a caminar, porque siempre va a ser necesario. Pero lo que se intenta con estas tecnologías inmersivas es mejorar la interacción de los seres humanos y que la tecnología y que la tecnología esté a servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología, que creo que es importante, exacto. Bueno, eso por ejemplo para la gente que vive lejos de su familia tiene que ser eh, espectacular, por ejemplo, ¿no? Un abuelo que vive lejos de sus nietos o por ejemplo ahora mi hijo que está al otro lado del mundo, eh, poder verlo de una forma más cercana. Ahora mismo ya con la videoconferencia ya hemos ganado muchísimo, porque ya, ya por lo menos hablo con él y el otro día, mira, nos conectamos el domingo eh, y de repente llevamos las los dos una camisa del mismo color y de, eh, <laughs> nos pusimos de acuerdo, parecía que íbamos <laughs> a compasar. Qué bonito y hablando y tal, como si estuviera aquí y está a no sé cuántos miles de kilómetros, ¿no? Entonces, me imagino que luego esa tecnología nos va a permitir mucha más cercanía y si tienes razón, se me ponen los pelos de punta. <laughs> no, y hay casos y hay casos súper importantes e interesantes. Por ejemplo, en China ahora mismo hay un movimiento, como China es tan grande, eh, a veces hay como regiones que están súper distantes de los, de los propios pueblos, de los propios centros de ciudad. Y los niños, por ejemplo, no pueden ir al colegio porque quedan muy, muy lejos. ¿Y que han hecho? A través de una alianza con una empresa de realidad virtual, les han facilitado sistemas de realidad virtual a estas personas y estos niños pueden ver clase compartir con sus compañeros, ah, hablar, opinar a través de la realidad virtual. Y otro caso que, te lo digo y a mí también me da de todo, es el, el caso de los siameses brasileros, que eran, o sea, los siameses son estos bebés que nacen como unidos por una parte del cuerpo. Y gracias a, a, días de práctica de doctores, de brasileros, alemanes, eh, creo que chinos y europeos también habían de otra, de otra parte, o sea, eran como tres, cuatro países practicando con realidad virtual eh, la operación y la operación tuvo un 97-98% de éxito. Lograron separar a los dos niños que estaban pegados de la cabeza gracias a estas prácticas en realidad eh, virtual. Entonces, es muy buena, sí, pero yo allí soy medio Peter Parker, ¿sabes? Eh, medio Spider-Man en el sentido, la tecnología es muy valiosa, es muy buena, pero es una herramienta que tiene que ser utilizada con mucha responsabilidad. Muy bien, me parece un consejo estupendo. Y ahora ya vamos a hablar un poco de las empresas, de las pequeñas empresas, de esas empresas que yo mentorizo en el mundo online, pues para su visibilidad, para, para ese aterrizaje a, ese comercio electrónico o incluso simplemente para llegar a sus clientes que, están en el mundo online. Mm. ¿Cómo crees que una pequeña empresa puede empezar a aplicar esto de la realidad virtual con pequeñas cosas, como decías, empezando desde lo básico, ¿no? Sí, una, estrategia que, vamos a ver, yo siempre la, pongo de ejemplo porque es como lo más, más, básico, resumimos todo esto lo más sencillo posible, es, por ejemplo, un vídeo 360 grados. Cuando una empresa pequeña, un comercio local invierte en un video 360 grados, que es una foto esta típica, una foto o un video típico de, de tu local que te muestra todo, no solamente si lo subes a, Google, a tu My Business de, Google, a tu local, te posiciona mejor porque te dan un montón de puntos de posicionamiento, ¿no? Luego lo puedes coger y lo puedes llevar a tu página web y ponerlo allí para que personas que quieran ver tu tienda, que quieran conocer tus productos, pues entren a tu página web. Y los seres humanos somos seres muy curiosos, muy, muy sí, <laughs> un poco cotillas, sí. Y así yo te vaya a comprar un pedazo de carne, yo quiero saber si tus vitrinas no tienen mosca. Si yo, quiero, yo quiero ver si tu local se ve limpio, si se ve aseado. Entonces yo voy a ver esa, esa foto 360 grados o ese vídeo 360 grados y voy a empezar a scrollear. Si no tengo gafas, empiezo a, escrolear scrollear y, voy pasando y voy, y voy dando vuelta y voy viendo. Ya ahí tú estás haciendo un proceso medio inmersivo para tus clientes. Y es una experiencia al usuario que al final es lo que estamos buscando con esto del marketing Coges ese video, coges esa foto y lo subes a YouTube. Google te sigue posicionando. Por Muy Viene una persona que tiene unas gafas de móvil, de estas que cuestan 14 euros, que te venden en el Alejo, bueno, perdón por la publicidad, no me pagan, pero por ejemplo, se pone su móvil, pone sus gafas y puede conocer tu tienda, ya de una manera un poco más inmersiva y hacer ese recorrido visual de cómo se ve tu tienda. Y al final has invertido 200 euros y mira todo el jugo que le puedes sacar a una foto o un video en 360 grados. Qué bueno. Para mí ese sería como un primer recorrido, ¿sabes? Un primer paso. un primer paso. Luego, pues tienes quizás las tiendas de ropa ahora están invirtiendo muchísimo dinero en, las vitrinas, en poner en las vitrinas eh, códigos QR para que puedas ver cómo te queda la ropa, por ejemplo. Ah, esa es otra aplicación, es verdad, que tú podías eh, ponerte la ropa virtualmente, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué dicen? Empresas como Sephora o como Maybelline, que son mucho más grandes, pero que también lo puede aplicar quizás una peluquería porque no es tan costoso el desarrollo de estas aplicaciones, es que tú te puedas escanear con tu móvil y cambiarte el color de, del cabello, ¿sabes? Eh, o quizás la pintura de labios a través de filtros de realidad aumentada. Eh, son cositas que se pueden ir haciendo. Um, Por ejemplo, de eh, Montesano. lo de Montesano también es una... Montesano, para contar historias, para contar tus historias por ejemplo, de empresa. Eh, que a mí me gusta jugar mucho siempre a dime, el, dime a qué sector te dedicas y yo te digo eh, cómo lo, vamos ah, em, vale, encajando, ¿no? Pero... Por ejemplo, una clínica estética, es lo que decías, tipo peluquería, ¿no? Que te mm. puedas ver los tratamientos, que te puedas ver mejorado con una serie de tratamientos, puede ser. Sí, y además la clínica estética ahora también tienen algunos filtros que te escanean el rostro, por ejemplo, y digamos yo por lo menos mi papada, mi papada es mi dolor de cabeza eterno, y yo digo mi papada, bueno, con un filtro me escanean el rostro y me dicen, bueno, así te verías si no tuvieras papada. Y te muestran como ese antes y ese después. Luego internamente tienen procesos como con realidad aumentada que ya en vez de marcarte con, con un sí, boli te o escanean. Tal, te escanean y les aparece ya directamente donde tienen que hacer el corte. Entonces son, son cositas curiosas que se van integrando no solamente la parte de marketing y comunicación, sino de los procesos dentro de las empresas que están bastante curiosos y que se pueden ir pues mm, integrando lentamente. Claro, hay que empezar poco a poco porque si hay muchas empresas que todavía les cuesta el tema del uso de redes sociales, pues me imagino que eso va a ser un proceso, como tú dices, de 10, 15 años para que esto realmente esté integrado en nosotros, pero yo creo que hay que ir empezando, como dices, para ir abriendo la mente, ir probando cosas nuevas, ir acostumbrando también al cliente a, mm. a esa nueva realidad y luego, por ejemplo, para alguien como yo que quiere, que trabaja marca personal, que ayuda a muchas personas con su marca personal, llega también otro punto importante porque dentro de esa realidad también podemos hacer cosas para la marca personal, ¿no? Sí, efectivamente, para marca personal, eh, entre la, el gran abanico de opciones, igual tenemos como gamas más, más básicas y gamas más altas, ¿no? claro. También el, otro día con el tema de la identidad digital. Eh, los avatares y, todos estos rollos, que, creo que, tendremos que echarnos un café luego para, debatir <laughs> sobre estos temas. Pero es verdad que, en marca personal, ahora una de las grandes tendencias es hacer, mandar a hacer tu propio filtro, por ejemplo, y que ese filtro puedes invitar a tus seguidores a que lo usen, A que lo usen. Porque claro, tú ponte a pensar, a veces tú pides un presupuesto a un influencer y, que, te dice, no, son 2000 mil euros porque tengo no sé cuántos seguidores y tal, o, o, te ponen ahí un montón de cosas. Pero y tú tienes 2000, 5000, 10.000 seguidores allí en que te siguen, que hablan contigo, lo que sea. Entonces tú haces tu propio filtro, lo compartes con tus seguidores, ellos empiezan a usar esa marca empiezan a hacer ese branding de tu marca en las redes sociales. Además, las redes sociales son, sobre todo Instagram y TikTok, son tan personales, ¿sabes? O celebra el año nuevo conmigo y le pones en vez de, que sea un filtro de embellecedor, o si no eres una, una marca de belleza, a lo mejor, pues mira, vamos, hoy vi uno, esta mañana vi uno que decía, vamos a empezar el 2023 bien cabrón de, de Bad Bunny, el reto <laughs> Yaguni o algo así que habla sobre esa canción de, de, Bad Bunny de, empezar el 2023 con todas las ganas. Este, y es un, filtro. Claro, se puede lo, están, lo están compartiendo y es de Bad Bunny y lo están compartiendo las personas inconscientemente con los colores de marca, eh, la, la, imagen corporativa de Bad Bunny y y yo creo que él ni sabe el alcance que ha tenido el filtro ahora mismo, pero le ha permitido llegar a personas que quizás como yo no, no siguen su música, no lo siguen. Es verdad. Entonces vas, convirtiendo a tus, a tus seguidores en microinfluencers. Exacto. Yo sé, por ejemplo, que Vilma Núñez tenía su propio filtro en Instagram eh, como marketer y también Marta Emerson también había creado su propio filtro en Instagram y que mucha gente, y invitaba a la gente a compartirlo, a usarlo y tal. Y es verdad que es un elemento que, que no, no lo había pensado mucho, pero sí puede ser un elemento. Y luego también, claro, ahora todavía es muy pronto, pero en un futuro habrá que pensar en estrategias de marca personal, en, eh, como tú, lo que tú dices, crear un avatar que refleje tus valores, quién eres tú, hmm. tu, marca, ¿no? Y luego el comportamiento al final se va a extender como eres tú en persona a cómo eres tú en el mundo virtual. Al final es, eh, tu trabajo se va a exponer de otra manera, pero se va a exponer igualmente, ¿no? Sí, eh, y, es una, y es una realidad no tan lejana, Mónica, porque lo, comentaba. Eh, yo por lo menos mm, al día puedo estar conectada una vez en un entorno virtual para hablar con un cliente o ir a un networking o ir a un evento, a un concierto o lo que sea, ¿no? Entonces, dentro de las tecnologías inmersivas y ya extendiendo esto al, plano más alto que es el metaverso y, todo esto que es como no imposible llegar, pero sí cuesta un poco más. Está el hecho de crear tu avatar. Dentro de la identidad digital en este metaverso hay tres tipos de avatares, el fantasioso, el cartunizado y el realista. Entonces lo que se está buscando es que las personas puedan elegir, ah, pues yo quiero ir a un concierto de mm, Justin Bieber, pero yo quiero ser un dragón con cola de pato. Pues yo tengo mi avatar que es un dragón con cola de pato porque es que yo no quiero que nadie se entere por nada del mundo que yo estoy en el concierto de Justin Bieber, pero yo quiero ir. Pues cojo esa identidad y la tengo. Pero no es lo mismo cuando yo me voy a reunir con un cliente donde yo sí quiero que ese cliente me reconozca con mi imagen eh, lo más real posible. Con Entonces uno, sí, exacto. Y esto me recuerda muchísimo, a mí me gusta siempre poner ejemplos del Internet convencional a, esto, ¿no? Y esto me recuerda a cuando tú abrías un correo electrónico para páginas como 20 o, o, o Terra.com y tú decías, pues yo me voy a poner Sirena Terrestre 94 porque yo no quiero que nadie sepa que soy yo pues te abrías ese correo electrónico. Y cuando, y cuando ibas a páginas de trabajo y empezamos a, las organizaciones empezaron a utilizar Internet para comunicarse, Hotmail y Gmail para, para conversar todo, pues ya tú te ponías monicasalvador arroba miempresa.com. Total, es así y todavía hay mucha gente que usa eso, las cuentas para, para publicidad, para, para spam o para cosas que no quieren identificarse y también hay mucha gente que se crea sus perfiles falsos para espiar. Por ejemplo, los, los headhunters, muchos crean perfiles falsos en redes sociales para luego investigar a los posibles candidatos. Exactamente, exactamente. Pues lo mismo va a pasar en este Internet 3D, donde vamos a poder tener una, nosotros la llamamos wallet de identidades, en donde tú vas a poder tener diferentes identidades. Y lo otro interesante que plantea el metaverso, que es una solución a un problema que hemos tenido toda la vida del Internet convencional, es el hecho de que tú te sales de Instagram y tienes que abrir sesión con otra cuenta. Bueno, ahora con el tema de Google esto ha mejorado un poco, pero sales de, Instagram y tienes que irte, por ejemplo, a LinkedIn y tienes que abrir otra cuenta con otro perfil, con otro correo quizás, eh, y tal. Y tienes. En, el metaverso estamos trabajando lo que se llama la interoperabilidad, que es que mm. Mónica Salvador pueda ir con su propio perfil, su, propia, su, su, misma identidad, digital a través de cualquier página, a través de cualquier entorno virtual y ella lo cambia cuando ella quiera. Exacto, como si fuera un certificado digital que tú vas entrando a todo igual. No tienes Exactamente. Que Ah, que ah. voy a ir a TikTok y bueno, ahora en TikTok quiero tener una imagen más juguetona, pues te cambias a tu avatar cartoonizado y te vas a esa página de TikTok en 3D. Pero tú eres quien decide cómo verte y cómo sentirte dentro de esos entornos digitales. Ah, súper interesante, me parece, bueno, un mundo apasionante y de hecho eh, creo que todos tendríamos que empezar a formarnos en este sentido porque es que esto, como tú dices, está cada vez más cerca, o sea, eso no es un futuro muy lejano, eh, está, está ahí, ¿no? Mm. <laughs> Sí, en especial para, para los más pequeños, para jóvenes y, y pequeños. Nosotros siempre decimos, estamos trabajando, estamos construyendo un mundo que no vamos a vivir, porque es para ellos. Son para ellos. los que están en Minecraft, los que están en Fortnite, los que están en Roblox, son ellos los que van a vivir este mundo. De hecho, hay un 75%, si no me equivoco, de usuarios de generación Z que ya están, que son los principales consumidores de estos entornos. Por eso empresas como Burger King, Wendy's, Subway están invirtiendo muchísimo dinero en tener entornos virtuales dentro de diferentes plataformas. Mi madre, y las marcas de ropa. Había oído que las marcas estaban invirtiendo muchísimo dinero, ¿no? O sea, porque tú compras para tu avatar o para tu realidad. <laughs> o ambos, para ambos. O ambos, o ambos, porque es un sueño, o sea, por lo menos yo que soy súper friki de esto, o sea, para mí es un sueño poder tener la misma ropa que tiene mi avatar a la que tengo yo. Claro, o sea, que tú vas, por ejemplo, y dices, ay, me apetece mucho una chaqueta de no sé qué marca. Vale, la ves allí y luego dices, pues la quiero en la realidad, entonces la traes a la realidad. Exactamente y para ellos es un negocio porque la estás comprando <laughs> en, ambos sitios. Habían promociones del tipo, con 9.99 te compras una pieza, esto no sé si era Luis Vuitton o, o, Prada, no recuerdo qué marca, que tenía una promo de 9.99 para tu avatar y 2.000, 3.000 euros para darte el físico. <laughs> Entonces, claro, hay gente tan friki que lo, que lo hizo, ¿sabes? porque es un valor, para la persona tenerlo. Y, luego ya tienes otros aspectos como la fidelización al cliente, es decir, mm, hay una empresa estadounidense de tacos que abrió su propio entorno virtual dentro de una plataforma y los chiquillos, porque esto, insisto, es enfocado más al público joven, estaban allí en un mini parque, estaban jugando, se conocían y tal, y luego entraban a la tienda y preparaban tacos, preparaban, los enseñaban a preparar su propio taco, tal, total, lo armaban y el que iba armando más tacos y el que tenía un récord más grande, pues les daban bonos de fidelización. Que, eh, entonces luego esto lo puedes combinar con lo que conocemos como NFTs, que te regalan una gorra digital de la marca tal, una cartera digital de esto, unos zapatos, una zapatilla, eh, y la gente se siente súper feliz por tener esa recompensa, porque hoy en día vivimos en un mundo donde necesitamos una recompensa para rellenar un formulario de una página web. Sí, <laughs> total. Es que si no me das un valor a cambio, yo no te voy a dar mis datos, no te voy a dar el marketing, sí, sí, sí, los lead magnets. Si tú no le das algo de valor realmente, nadie te va a dar sus datos, porque no le interesa. Tú tienes que aportar valor para que alguien te dé sus datos pues este eh. valor, imagínate que tú, en vez de, de, de mandarme un, un, resumen tocho 2021, pues me mandes quizás en alianza con Sara una, una blusa eh, Mónica Salvador by Sara o algo así, y yo ya la tengo. Entonces yo esa blusa me la voy a poner porque me hace particular ilusión para ir a mis reuniones virtuales con, con, mi, con mis clientes o con mis iguales y me van a preguntar, oye, ¿dónde sacaste eso y tal? ¿Cómo la conseguiste? Y yo, ah, es que tienes que ir a la página de Mónica, registrarte y Mónica te pues la... Me estás dando ideas, <laughs> te imaginas. Es así. Sí, sí, sí, no, me encanta, me encanta, es un mundo impresionante y la verdad es que me, has aclarado un montón de dudas. Yo creo que a la gente que está viendo este vídeo también le habrás abierto la mente y, bueno, no sé si, y quizás ya llevamos mucho tiempo hablando, vamos a, cortar el vídeo, <laughs> pero sí que me gustaría que digas dónde te pueden encontrar, ¿vale? Tanto tu página web, eh, tu Instagram, que luego lo pondré en la cajita de descripción, porque seguro que habrá pequeñas empresas que querrán decir, oye, Natalia, ayúdame a ver cómo hago esto de, la, empezar con la realidad aumentada. Sí, no, yo lo, lo, simplifiqué muchísimo porque, claro, yo antes llegaba y decía, soy Natalia Ridao, todo el mundo se quedaba como en las nubes y después yo me empecé a dar cuenta, trabajando lo de, lo de la marca personal, que todo el mundo me decía, no, la chica del VR. la chica del VR. Sí, total, que en todas las redes sociales me pueden encontrar como la chica del VR. Ya después, si quieren saber mi nombre, abajo en la descripción lo tiene. Em, Igual la página web la tengo la chica de la VR, la estoy construyendo ahí. Ah, vale. Eh, sí, sí, lentamente. Y el LinkedIn, ahí sí me tienen que buscar como Natalia Ridao, pero pues cualquier cosa que necesiten un consejo, una idea. De hecho, tengo una sesión de 20 minutos ah, para, para asesoría totalmente gratuita, para escuchar a las personas pues eh, conversar sus ideas y ver la viabilidad de ese proyecto. Y pues nada, eh, eh, sí, yo creo que habrá gente que le interese muchísimo saber, oye, ¿cómo puedo hacerme, por ejemplo, dónde me encargo ese filtro de Instagram que lo quiero hacer para mi, mi empresa? ¿O cómo puedo hacerlo de la realidad aumentada que hace Montesano, una empresa de, a lo mejor de pastelería, ¿no? Mm. Que pueda aplicar eso mismo que está haciendo la empresa Montesano eh, a, su, a su producto. Entonces, yo creo que en eso tú sí les puedes ayudar, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y siempre desde Virtualon trabajamos en plan como si tenemos que llevarlo a una tecnología que no controlemos nosotros, por ejemplo, inteligencia artificial o, algo, pues lo que le decía, te decía antes, o sea, tenemos una comunidad tan grande y tan bonita que que si nosotros no podemos resolverlo todo, pues o te remitimos a esa, a esa otra empresa o a ese otro partner, por llamarlo de alguna manera, o trabajamos en equipo y tratamos de que tu experiencia sea la mejor posible. Eh, colaboraciones. Yo también, por ejemplo, tengo algo, siempre busco colaboradores y personas para darle el mejor servicio, es lo mejor, trabajar en conjunto, ¿no? Hoy en día estamos en, en, una época de la economía colaborativa, aunque cada uno sea independiente, luego busca su, su equipo para poder hacer colaboraciones. La verdad es que me encanta. Natalia, me ha encantado la entrevista, eh, o sea, he aprendido muchísimo, de hecho, voy a tener que poner en tus manos <laughs> para, que, la para que me ayudes con, con este mundo virtual que, que, quiero pues también ir avanzando. Y bueno, pues nos vemos, en, bueno, espero que nos veamos pronto en el metaverso <laughs> o algo así. Sí, nos vemos pronto en el metaverso y, bueno, espero verte también en la vida real porque siempre hace falta. Sí, sí, además tengo que probar esas gafas que el otro día cuando te vi en la conferencia me tuve que ir antes y no las pude probar, o sea que tengo pendiente probarlas. Totalmente, muchísimas gracias Mónica. Bueno, gracias a ti.